Trzy. Trzy. Знайомство. Poznawać. Poznawać. Привіт. Cześć. Cześć. Доброго дня. Dzień dobry. Dzień dobry. Як справи? Co słychać? Jak leci? Co słychać? Jak leci? Wy z Europy? Pochodzi pan, pani z Europy? Pochodzą państwo z Europy? Pochodzi pan, pani z Europy? Pochodzą państwo z Europy? Wy z Ameryki? Pochodzi pan, pani z Ameryki? Pochodzą państwo z Ameryki? Pochodzi pan, pani z Ameryki? Pochodzą państwo z Ameryki? Ви з Азії? Pochodzi pan, pani z Azji? Pochodzą państwo z Azji? Pochodzi pan, pani z Azji? Pochodzą państwo z Azji? У якому готелі ви проживаєте? W którym hotelu pan, pani mieszka? W którym hotelu państwo mieszkają? W którym hotelu pan, pani mieszka? W którym hotelu państwo mieszkają? Як довго ви вже тут? Jak długo pan, pani już tu jest? Jak długo państwo już tu są? Jak długo pan, pani już tu jest? Jak długo państwo już tu są? Як надовго ви залишаєтеся? Jak długo pan, pani tu zostanie? Jak długo państwo tu zostaną? Jak długo pan, pani tu zostanie? Jak długo państwo tu zostaną? Чи подобається вам тут? Podoba się panu, pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? Podoba się panu, pani tutaj? Podoba się państwu tutaj? Ви тут у відпустці? Jest pan, pani tutaj na urlopie? Są państwo tutaj na urlopie? Jest pan, pani tutaj na urlopie? Są państwo tutaj na urlopie? Відвідайте мене. Proszę mnie odwiedzić. Proszę mnie odwiedzić. Ось моя адреса. Tu jest mój adres. Tu jest mój adres. Ми побачимося завтра. Zobaczymy się jutro? Zobaczymy się jutro? На жаль, я вже щось запланував. Запланувала. Przykro mi. Mam inne plany. Przykro mi, mam inne plany. Бувайте. Cześć. Cześć. До побачення. Do widzenia. Do widzenia. До зустрічі. Na razie. Na razie.